Salom, mening ismim Kevin. Meni bolaligimda uyda yolg'iz qolib ketgan paytlarimdan beri hamma yaxshi taniydi. Hattoki hozirgacha ham. Har yili hayotimizda kutilmagan voqealar bo'lib turadi. Misol uchun, bu yil ham mening hayotim ajoyib voqealarga boy bo'ldi desam, to'g'ri bo'ladi. Hammasi bir kun oldin boshlangan edi. qarang bu qanday joylar ekan a o'sar ahmoq ko'rmayapsanmi mana yozib qo'yishdi-ku katta katta qilib toshkent davlat transport universiteti deb yo'q a maktabda o'qimaganman bilasan-ku, qari yur tezroq ketishimiz kerak atrofni o'rganamiz qari esingdami nyu yorkda yangi yil qanday bo'lardi bu yerda yangi yil shukr ham yo'q mark ey tentak nima qilib yotibsan odam miyasi bir sekund ham olmaydi deyishadi bu ahmoq qirqqa kiryapti yur tezroq gari bu yo'llar shunchalik notekismi yoki men yurishni bilmayapmanmi menga seni qadaming yoqmayapti yur bu yerga nima maqsadda kelganimizni bilasan a yo'q biz bu yerdan qo'ldan ketmasligimiz kerak men qo'l o'g'riman menga farqi yo'q ramkangda tur kech bo'lishini kutamiz chiqib kerak bu yerdan to'g'ri aytasan gari e'tiborli bo'l har bir detalni ko'zdan qochirma y u g i r m a y o z i n g a a h m o bu sen o'ylagan o n a emas bundan boshqa yerda yur Thank you. Nima? Kesha munosabat bilan so'rayolamiz. Ayla. Bizni o'sha joyni topdik. Akang kuchaydi уже. Politsiya xizmatga qo'yib qo'ygan. Tamom. eh shu sessiya ham biram qiyini shu matematikadan yiqilmaganimda edi hozir uyda mazza qilib yangi yil nishonlayotgan bo'lardi ey eh, ro'za bitta muammocha bor qanday eski tanishlarimni ko'rib qoldim kim ular bilan o'tgan yilgi hisob kitobimiz bu siz shu yerda o'tirib turing man tezda qaytaman iye bu yerda qiz ham bor ekan yaxshi qiz biz bilan birga ketib obogidondan yeb kelmaysizmi mark sen suyuq o'g'ri emassan sen o'g'risan shuni unutma yur bu ahmoq iya tilanchi qo'lga tushdingku suyaklaring maydalana bittalar qon tomonmi gari gari sen bumi atrofotga ketgan yo'qotdilar ketdik ana tilanchi ajrashimiz kerak qayoqqa ketdi qochdi ketdi ku qimirlamang men o'ngacha sanagunimcha sen bu yerdan qorayni o'chirasan ketmasang o'zingdan ko'r og'ayni bir ikki o'n <laughs> aka o'tkazib yuboring e ukam nima gap nimaga yotibsan aytaveringda bekniyoz degan bachcha baqay tog'asi o'zining shahzod degan bachcha e tur yoqali bilan megachi kelayotgan yangi yillar bilan